Ini adalah empat jenis simpanan yang kurang wajib ada. Let's go! Yang pertama, simpanan kecemasan. Jumlah 3 hingga 6 bulan gaji kurang. Kalau gaji 3000 kena ada 18000 in total. Yang kedua, simpanan persaraan. Jumlah minimum 228000 sebelum umur 55 tahun. Tiga, simpanan perlindungan. Yang ni bajet jumlah 5% hingga 10% daripada gaji. Contoh gaji 3000 maksudnya lebih kurang 150 hingga 300 setiap bulan. Yang keempat, simpanan pelaburan. Jumlah 20% hingga 30% daripada gaji. Boleh simpan di ASP ataupun tabung haji.